dínoslo con un comentario. ¿Quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo? ¡Comenta! Bienvenidos a un nuevo episodio del Guerrero Negocios. Hoy es 1 de marzo de 2020. Es el domingo posterior a la semana de pánico de los mercados por el coronavirus. Y el objetivo para hoy es exponeros mi opinión sobre el asunto y lo que estoy haciendo en este momento. No quiero daros teorías, mm, sino lo que yo mismo estoy haciendo. Y no os propongo nada que yo no haga. Bueno, veis en pantalla el gráfico del Dow Jones Industriales. Y veis que efectivamente algo pasa, no sabemos si es el coronavirus, eso es lo que nos dicen, pero vemos que efectivamente algo pasa, porque la caída ha sido brutal esta semana, una barra tremenda. Sin embargo, eh, mi consejo es no entrar en pánico y en principio recomendaros todo lo contrario. Mi consejo es comprar. Comprar. ¿Por qué? Voy a exponeros los motivos. Motivo número uno. Nuestra mentalidad como traders es seguir siempre el sentimiento contrario a la masa en el mercado. Si la masa está en pánico, es un buen momento para comprar. A mi esposa, que desde aquí le mando un saludo y le dedico el programa, siempre le digo lo mismo cuando hablamos del mercado. ¿Quieres saber la estrategia más fácil para ganar en bolsa? Cuando por la televisión te dicen lo mal que está todo, que nos arruinamos, que todo se va al garete, compra. Cuando por la televisión te diga que todos nos vamos a hacer ricos, que el mercado está súper fuerte y va a llegar hasta el infinito, vende. Luego ahora estamos en pánico, nuestra mentalidad en este momento es de comprar. Ese es el motivo número uno. El motivo número dos. Veis la figura de cabeza, perdón, de hombro, cabeza, hombro invertidos que cuando rompió el siguiente escalón alcista el índice Dow Jones eh, eh, hizo y rompió antes de llegar al final de esa tendencia bajista de, de este escalón. Vamos a ponerlo en el gráfico mensual para verlo. Veis la tremenda tendencia alcista desde el año 2009 y cómo siempre la bolsa, no nos cansaremos de decirlo, va haciendo escalones, sube, baja un poquito menos, sube, baja un poquito menos, sube, sube, sube, baja un poquito menos, sube, baja un poquito menos, sube, baja un poquito menos. Luego es previsible que aquí está haciendo un nuevo peldaño y que se esté apoyando precisamente en el último hombro de la figura hombro, cabeza, hombros que tuvo que romper. Veis que se está apoyando, que aquí en esta inmensa vela bajista ya hay cierta resistencia porque el precio de cierre ya está pues un poquito por encima de lo mínimo marcado, que además hay muchísimo volumen, luego hay alguien que está comprando cantidades ingentes y creo que las manos fuertes del mercado ya están comprando en estos niveles. Este es el segundo motivo por el que os aconsejo comprar. Y ahora, lo más importante, ¿con qué mentalidad comprar? Recordaréis en el vídeo anterior sobre el Bitcoin que aconsejaba no entrar con nuestras estrategias básicas. Sabéis que en el Guerrero Negocios nos gustan sobre todo, aunque operamos también a corto, medio y muy corto plazo, nuestras operaciones mm, básicas y la tendencia general en la que nos movemos son los sistemas de largo y muy largo plazo porque solo trabajamos en la bolsa los fines de semana y no estamos pendientes continuamente a diario, a todas horas, de mirar cotizaciones, de no vivir mirando gráficos de bolsa. Nosotros queremos vivir y hacer las cosas que nos gustan, que nos gustan, dedicarnos a las artes marciales, que nos encantan, al entrenamiento, dedicarnos a la salud y al conocimiento de terapias, conocimiento del cuerpo, conocimiento del mundo, vivir en, en el fondo. Eso no lo podemos si estamos continuamente pegados a la pantalla de un ordenador, no lo podemos hacer. Por eso trabajamos solo semanalmente y nuestras operaciones tienden a ser de largo y muy largo plazo, aunque como os decimos también hacemos operaciones en el corto y muy sofisticadas. Pero para traders, sobre todo novatos, aconsejamos empezar a largas distancias, como si empezáramos a cazar muy lejos, sin tomar contacto íntimo con la presa que puede ser peligroso. Bueno, pues es lo que os aconsejamos. Entonces, como os decía, en el vídeo anterior del Bitcoin, no os aconsejábamos entrar en este tipo de sistemas porque llevaba mucho tiempo subiendo. Y en los mercados de valores de renta variable ocurre lo mismo llevan subiendo desde, desde 2009. En algún momento esto va a sufrir un batacazo tremendo, igual que el de la última crisis anterior, la de marzo de 2008, ¿veis? En algún momento va a pasar esto, no sabemos cuándo. Luego, para entrar en el mercado con ciertas garantías hay que tener cierta experiencia y no hacerlo ya a largo plazo para quedarnos porque nos puede pasar eso, que nos peguemos el gran batacazo. Luego empieza a ser peligroso. Lo que os aconsejamos es aprovechar esta caída y paso... Bueno, me voy a quedar en gráfico mensual. Aprovechar esta caída tremenda para comprar y tomar posiciones largas, pero para salirnos, pensando que en el siguiente escalón, cuando esto haga escalón, tire para arriba y vuelva a empezar a bajar, nos salimos. Además, este año son operaciones, eh, son elecciones en los Estados Unidos. Luego, lo normal es que sea un mercado, un mercado alcista hasta las elecciones, otro motivo para comprar y ser alcistas, pero también es bastante probable que una vez pasadas las elecciones sea una fecha crítica para que pueda haber un batacazo de esos tremendos de los que decimos. Luego hay que eh, tomar posiciones en el corto, medio plazo, como os decíamos en el Bitcoin, y cuando esto repunte se acerque a la tangente que marque resistencia para iniciar un nuevo escalón bajista, salirnos. Eso es lo que os recomendamos. Eh, hay operaciones más sofisticadas y os dejamos una muy chula en el área de suscriptores de la Escuela de Guerreros. Si seguís el enlace de la descripción, tenéis la oportunidad de suscribiros totalmente gratis durante un periodo de tiempo, lo empezamos en enero por un año, bueno, lo que quede por el año. Si os apuntáis tendréis acceso a esta operación totalmente gratis. Y bueno amigos, pues creo que no se me queda nada más en el tintero, como siempre, mm, mi vicio es intentar <laughs> mandaros demasiada información y a lo mejor os lío. Para cualquier consulta, cualquier cosa que no entendáis bien, eh, hacerlo mediante un comentario y con mucho gusto os responderé lo antes posible. Espero veros en el próximo episodio del Guerrero Negocios. Hasta la próxima.